在周一的部分，我们会逢到的是圣人登殿的日子，这也意味的是在当天呢有两个特定的时辰，尤其是针对四时。 到五十这个时段呢，早上的九点到下午一点的这个时候呢，是非常大力呢。我们可以去拜访客户，又或者是呢，你可以在这个时候呢去请求他人给予你协助，都是比较能够顺利得到资源的。所以在这个时候，跟厂商、跟客户、跟上属下属做一些要求，都是很。 吉祥的，因此会建议呢，如果当周有要开会的话，不妨可以预定在这个时候去做一些沟通跟协调，会更加的有效率，而且能够达成共识哦。在当天的这个时间呢，也很适宜大家针对居家环境或者是办公环境来做一个整体的大整理以及消毒。那么这个扫射呢，也可以呢，让我们的整个呢气场呢更加的完善跟美好。 在这个时间，如果你有要出远门的，尤其是针对想要去拜访客人呢，也可以在这个时间呢去做出行的一个动作。又或者是呢，如果您是在家里上班的朋友，那在这个时间呢，我们可以做一个简单的淋浴呢，来帮自己做开运哦。 再来看一下的是周二这个时间呢，我们逢到的是真菌选药的即刻，在这一天呢，很适合女性朋友们或者是男性朋友们，我们可以预约啊去做这个脚底按摩啊，或者是说去做这个整理我们的指甲，做一些彩绘啊。那最重要的呢，就是要剪干净哦，然后除掉手上呢或者是脚上的一些污垢。 在这一天也是很适宜，我们可以安排做 on board，也就是做上官赴任的一个日子哦。 而周三这一天呢，我们会封到的是乌土太阴日。在这一天呢，吉时呢有两个时辰，分别为寅时，也就是凌晨的三点到五点，以及晚间的亥时，九点到十一点的这两个时间。所以呢，这个时间就非常大力。比如说，你都是在做 night shift 大夜班的朋友们，这个时间呢，比如说你正在工作，或者是说您正在，呃。 下班的途中，或是上班途中，你就很利于呢，可以用这段时间来帮自己开运哦。在这个时间的运用方式呢，一定要去做一些你平常不会做的事情，或者是说改变。你可以在这一天呢，做一些决策性啊，或者是说做一些决定。因为呢，同时逢到了驿马，而这个驿马呢，是很大利于我们可以去促进一些，比如说营谋哦，就是跟营运啊，或者是说要。 做一些计划大事哈这一类的方向的事项，在这个时间呢，也是适宜呢，针对夜班的朋友可以呢出入哈，也就出行。那同时呢，在这一天周三也是很适宜在白天可以做入宅开市相关的事项哦。 另外呢，提醒如果您是白天上班的朋友们，我们呢不妨呢可以利用呢我们的这个朔的时间，也就是在早上的七点十九分，按照当地的时间的早上，透过呼吸大法面对太阳的哪一个方向，然后呢我们做深呼吸，吐气，维持至少五分钟，来跟大地呢做一个呼应，转气，来帮自己转一个运哦。 让我们看一下，在周四这一天呢，我们会逢到的是入贵交池的日子，而这也会意味的是呢，在这一天呢，我们在午时，也就是您在午休的时间呢，尤其是针对十一点到下午一点的这两个时辰呢，两个时。 小时内啊，我们很适宜呢，可以去做一些小额的操盘以及交易哦。当然，也不见得一定是要支出，你也可以在这个时间呢，把手边的零钱给捐，呃，做捐献啊，或者是呢，整理成整钞啊，存到您的户头里面。再来呢，就是如果针对一些居家风水啊，我们的一个布置方面，墙面如果有要做这个粉刷补墙，把一些裂缝呢，把它给平整的话。 都可以在这一天的午时呢放上铺土哦。好，那我们看一下，就是周五这一天。周五这一天呢，我们会在这个早上的九点四十分迎接一个新的节气，也就是寒露。而在寒露呢，在当天最好的开运方式呢，就是手运。而手运的模式呢，最 理想就是在当天呢，不要去吃牛肉以及相关的加工食品。最吉祥的方式就是在当天吃一个开运素，也就是呢，尽量不要吃荤食喽。或者是你可以透过吃桌边素的方式呢，来达到同样的一个效果，来警惕自己。在当天呢，因为我们逢到了一个新的节气，所以呢，在节后呢，我们又迎接了天罡，因此才会有这个尽量呢，不要吃牛肉的一个。 呃，手运的模式，同时在这一天，因为也逢到了正红杀日，因此呢，吉喜事本来就是建议尽量少取的。那么我们来看一下，就是周六这一天，周六这一天呢，我们会逢到的是适合荧幕前女性朋友们的凤凰日。 而在当天呢，同时呢，受到了这个火星以及受死这两颗星宿的一个交汇影响之下，即喜事呢也会变成是尽量是少取的。但是呢，对于女性的朋友，如果你有决心想要舍弃，比如说烂桃花、割舍一些不好的感情，在这一天呢是比较容易能够让自己呢果断的往这个方向去做执行的哦。 当天比较大力的是针对先人的部分，也就是大力可以做火化、安葬以及进塔相关的事项。最后，我们来看一下，就是在周日这一天，我们逢到的是吉星盖造的日子，而在这一天呢，还很大力哦。如果您本身呢就是很爱漂亮，那么您想要呢帮自己穿个耳洞的朋友们哦，只要你的命格上呢是不会有这个。 破您的富贵命的格局的，那么我们可以在周日这一天呢做穿耳洞，那么同时这一天也是很大力呢，可以做嫁娶以及开光相关的事宜，这同时也包含了有需要入宅跟安香的朋友都不妨可以参考一下周日这一天的即刻哦。再来，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名呢是我们属牛的朋友，第二名呢是属狗的朋友，而第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。而基本上呢，在这个礼拜呢，其实呢，这三个生肖的朋友是很需要呢去净化自己的磁场的，不妨去一些，比如说可以走山呐啊，或者是说我们可以踏青公园呐，能够让自己呢转换一下你平常的这个。 呃，磁场的地方，好，或者甚至是呃，到一个安静的书店，好，度过一个下午，或者是说呢，我们可以呃，让自己呢在公园呢，呃，有一个小野餐哦，那做个这个这个日光浴呢，都是不错的。切记，在这个礼拜呢，你比较容易呢是有。 这个感情上的一个流动，也就是会有这样的一个波动，因为心情比较容易会有起伏，所以才会建议呢，需要呢让自己的心灵呢达到平稳还有安抚的一个效果。在这个礼拜呢，这三个生肖呢比较容易跟他人引起共鸣、同理心哦，所以你必须要适应。本来你看不惯的人，你忽然好像能够理解对方，又或者是你会发现自责自己过去的一些做法。 虽然呢，这可能会让你内心有一点点的小小的、一个所面所谓的这种冲击力哦，但是呢，它也可以让你在人际上面呢，会有一些突破，因为你反而好像更能够清楚的知道对方要的是什么，那让你在工作上呢，或者是在感情上呢，就比较能够无往不利喽。好，那么再来呢，我们来看一下，就是个别生肖的朋友呢，在当周又有什么需要留意的地方。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。那么属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，逢到的是要全力以赴的一周哦。那基本上呢，在表面上呢，难免呢，你会让别人总觉得是说，诶，你是不是有一点漫不经心的，或者是说有点那种吊儿郎当的感觉？可是实际上，虽然你给人家看起来的外表是这样，你的反应在当周其实是相当的灵敏，而且。 你也是很敏感的，反而你是会耗尽你最大的努力呢，在一件事情上面的，而且可以把手边的一些事情呢，都能够很轻易的化险为夷哦。所以在这个礼拜呢，不管别人呃对你的刻板印象是怎么样，你都一定要全力以赴的去做你手边的一些事项。在这个礼拜留意的天数有两天，分别是当周的周一以及周二哦。 下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜是属于逐渐上手的一周。而老师必须要提醒你哦，在这个礼拜，大部分的事情呢都是在你的掌握之中，毕竟你是上榜的前三名的朋友。但是呢，我们要特别的小心，就是你在这个礼拜千万不要运用你的一些小聪明哦，因为呢，有时候。 这个小聪明呢，在这个礼拜反而呢会带来遇意外的一些反效果。当中呢运气相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是属老虎的朋友，而属老虎的朋友呢，在这个礼拜是比较容易会犹豫不决的。这个犹豫不决呢，就是来自于因为呢，你手边可能会有很多的事情。 要去决定，而这些决定其实都会带来好的结果，反而会让你不知道要往哪一边去下注跟下手哦。那么老师会建议呢，其实呢，在这个礼拜精打细算去评估利弊呢，才是你当周的一个要点，而且要切记呢，最主要的重点就是要如何以最少的资源来取到最大的一个价值，而这个价值，请不要以你自己的。 这个心里所想的，要以外围大家普遍认知的价值感作为中心的这个标的哦。那么在当中呢，属老虎的朋友呢，运势也是一样，相当的旺盛。除了呢犹豫不决的这种不果断的这个行径之外，其他并没有会太大影响你的事情跟天数。 下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要做出这个选择的一周哦。如果呢，你想要有自己的空间，固然是很好的啊，但是，请你不要忘记，不管是跟队友，或是跟家人，或是跟你的另外一半，要去 update 一下你现在的状况。就算你想要沉淀，你想要 leave me alone 的一个状况，也请你要。 稍微的把这个 signal 丢出去，让大家知道，这样子人家才不会莫名其妙踩雷，或者是打扰到你想要独处的时光，你说是吗？而且也不会让这个关系变得有点僵硬，又或者是莫名的疏远哦。在当周呢，属兔子的朋友要留意的天数有两天哦，除了是周一之外，还有周四。 下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜基本上呢是属于专注自律的一周，而在这个礼拜呢，我们属龙的朋友啊，请你一定要维持你日常的这个步调，并且呢，在当周哦，呃，最好的方式呢就是不要忽来。 忽然呢，就是神来一笔，或者是想说我要干什么，在这个礼拜是由不得你去任性的去忽然，比如说安插一个新的行程啊，或者是说突发奇想去做一些其他的事情，就是按部就班的去做你该做的事情，就是最好的状态。那么在这个礼拜呢？ 基本上有长辈哦来鞭策你，或者是有权威的人士呢给予你的支持呢，都是给你可以带来相对应的好运哦。所以不妨呢就要围绕在这样的一些人周围吧。当中属龙的朋友要留意的天数有一天是周二，下一个生肖呢是属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于需要沉淀调整的一周。 而这个沉淀调整呢，也可会意味的是说，基本上在这个礼拜，你会慢慢的发现呢，你的付出呢是慢慢的可以看到成果的。所以建议你要有多一点点的耐心，再等候一下，才可以迎接更大更好的收获哦。在当中呢，属蛇的朋友呢，要留意的天数，有一天是周三。 下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜是属于突破限制的一周，而在这个礼拜呢，其实，在别人的眼里会觉得，你怎么有那么一点固执啊，或者是有那么一点一意孤行哦，都不顾他人的一些想法，但是你知道差别在哪里吗？ 别人可能会被批评，但是在你身上的时候，你会得到一些赞许，因为人家会欣赏你。虽然孤僻归孤僻，可是呢，你却非常的有远见，所以这个差别就变成是他们愿意跟随在你后面呢，当你的一个 backup 跟支援哦。所以呢，在这个礼拜呢，请可以的话，用更好的模式呢，来突破您自己的这个限制吧。 当周属马的朋友啊，留意的天数有一天是周四。下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于凡事忍耐的一周。而当然呢，老师会劝你们哦，在这个礼拜要多花一点心思去了解问题的本质，不要呢为了去诡辩，或者是呢为了嘴而去嘴，更不要一这种有这种一步。 增天想要偷懒去找这个 shortcut 的想法，因为呢，这些都是不切实际的哦。在当周要留意的天数有两天哦，尤其是到了周末的时候，周五以及周日更要注意一下呢。在家庭的氛围里面呢，不要让事情呢起一些莫名的事端哦。下一个生肖是属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，基本上在这个礼拜会是属于失去动力的一周哦。而且呢，有一点社交疲乏的你呢，在这个礼拜，你比较容易呢，内心会跑出另外一个人格，也就是你会有点想要叛逆，或者是本来很叛逆的你，忽然变得呃非常的文静安静，会往一个不太像自己的模式呢去做发展哦。所以在这个礼拜，如果你觉得你自己有一点在 强忍欢笑，或者是你觉得你的呃身心疲惫啊，而且你觉得你自己很懒得说话，其实它都是一个 signal，代表是你有点在抑郁的一个状况。这种压抑的情绪呢，最好抛开它的模式，就是透过泡澡、流汗的方式来舒压。不妨呢，让自己呢做一下这个五分钟的 workout，或者是 warm up。 来让你呢达到这个重新的启动新陈代谢，来让你的压力可以得到稍微的一点释放哦。在当周呢，属猴子的朋友要留意的天数是周六，特别容易觉得全身懒洋洋，浑身没力气，什么都不想做。如果你是单身还没关系，但是如果你是有家庭的朋友，请要先跟家人报备一下，才不会让大家觉得你怎么这么没责任心，好吗？ 下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜基本上是属于需要稳住心态的一周，而且呢，在这个礼拜哦，不要太去羡慕或者是容易去嫉妒别人怎么过得比你好啊，或者状况比你理想啊，或者是比你还要来的顺利，因为呢，你反而会因为有这样的想法而激起你的一些不好的情绪，这些情绪他们会牵引你呢，去把一些。 事情呢往不好的方向去做决定哦，所以呢反而会坏事哦。所以安静的做事是本周的一个不二法门，才能够自保，让你安然的度过本周。在这个礼拜呢，我们属鸡的朋友要留意的天数是周日。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于如虎添翼的一周哦。 而在这个礼拜呢，我们的脑袋呢特别的清晰，你在分析啊，或者是说在做报表啊、做提案啊，非常非常的擅长。而且呢，如果是学生的朋友，或是做研究相关的朋友、设计的朋友，更有利于你去做一些学习、分析、发想类相关的事项。不妨好好的把握当周的这个契机吧。 在这个礼拜，属狗的朋友运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。最后是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于充满活力的一周哦。但是切记呢，我们在工作上呢是要的有这个弹性，而不是要有这种什么你认为的自由跟奔放。所以呢，请你务必哦。 把你的活力呢，要展现的方式呢，要调整一下，不要让大家觉得是不对位，或者是不对到客人或者是老板要的东西。再来，在感情方面呢，属猪的朋友呢，更要留意一下，就是如果你所想要的自由空间，或者是你要有自己的 lady's night，或者是 man's night，你都要以不影响另外一半的情绪的状况下去进行，而不要忽略了对方当下的一个感受哦。 请记得同感，在这个礼拜是相对重要的。在当周要留意的天数，有一天是周三。最后，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是针对属鸡的朋友；第二名呢是属马的朋友；第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，升温的。 模式哦，或者是说想要让感情呢能够有一些变化，引起对方注意的话，就是透过探险。比如说，我们可以分享一些呃对方喜好的东西。如果对方是个吃货，你可以不妨可以跟他讲，诶，哪一间好像新开幕了，不妨我们一起去吃看看、探探路，或者是有什么新的一些打卡或者是文青的地点呢，可以一起邀约去。 探险看看，所以在这个礼拜透过开拓探险，好，或者是让你们一起去做第一次两个人不曾做过的事情啊，比如说看一个新的片呐，都是不错的一个方式哦。而在这个礼拜呢，切记哦，在沟通方面呢，一定呢要注意一下，如果有你不。 好，意思透过嘴巴讲出来的一些话，不妨可以多利用一下现在的软体里面补片有内建的一些，不管是付费或者是免费的图案呢，来达到同样的一个沟通效果。有的时候呢，女性朋友还是蛮容易买单的。以上是当周的。 生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微信号或是下方的官网加入老师。我是金玲老师，同时呢，我们也有在东区呢新开了咨询室，可以开始针对有需要面对面咨询的朋友做事先的预约喽。 有需要的朋友们，不妨都可以透过事先的预约表格跟老师联系预约。我是金英老师，我们下周准时再见了，拜拜。